Բարև ձեզ։ Եկեք խոսանք ուրեմն օգտագործողի փոխազդեցության մասին։ Այսինքն ինչպես կարող ենք նենց անենք, որ օգտագործողը այս մեր canvas-ի, այն ով որ նայում է մեր canvas-ը, մեր կայքը, կարողանա canvas-ի հետ ինչ որ ռեակցիա տա, ինչ որ ազդեցություն գործակցի, okay։ Եկեք ամենապարզը նենց անենք, որ ստեղծենք մի հատ տուփ, որը կնկարվի էկրանի վրա, ու նենց անենք, որ ուրեմն օգտագործողը կարողանա այդ տունքը շարժի։ Ներքև, աջ, ձախ եւ այլն եւ այլն, okay։ Ինչպես դա կարելի անել։ Ну, սկսում եմ այս այս կոդով, այս հույսով եմ այսքանը parse, ստեղ canvas-ն ենք ստեղծում, ստեղ ստանում ենք canvas-ը, ստանում ենք իր կոնտեքստը, այն object-ը, որի որի վրա կան բոլոր ֆունկցիաները, կան մի հատ object data, որը դեռ չեմ լրացրել, update եւ draw ֆունկցիաները, update-ը, եթե հիշում եք, ուրեմն թարմացնում է կամ փոխում է մեր data-ն, մեր ինֆորմացիան, drawn այդ ինֆորմացիան ոնց որ նկարում է canvas-ի վրա Եվ այդ ամենը ուրեմն loop-ի մեջ է, այսինքն այդ ամենը երբ որ արվում է canvas-ով, հետո ուրեմն browser-ը այդ ամեն ինչը նկարում է էկրանի վրա։ Եվ այտենց ոնց որ անընդհատ։ Okay, հիմա եկեք ուրեմն ստեղծենք այն տուփը, որի մասին մենք խոսում ենք, x-ը թող լինի, ասենք թե 10-ի վրա, y-ը թող լինի 10-ի վրա, width թող լինի 50, height էլի 50, գույնը, գույնը կարևոր չի սպայն։ Ստեղ եկեք fill rect, rect um, data.x, data.y, data.width և data.height։ Եկեք սնց անենք, որ կոդ ավելի հեշտ կարթացվի հիշեք, որ միշտ animation-ի մեջ, երբ որ մենք անընդհատ ոնց որ նկարում ենք canvas-ի վրա, նախորդ նկարածը պետք է ջնջել։ Նենց որ հայս այստեղ անում ենք context, հետո անում ենք context.clear rect եւ ամբողջ canvas-ը, չէ՞, նենց որ 0-ից 0-ից սկսած միջև canvas.width եւ canvas.height։ Ահա, տակ, եկեք, այս նկարենք, okay, դուփը նկարեցինք, լավ Հիմա, ինչպես կարելի է նենց անել, որ մենք ուրեմն կոճակներով, վերև ներքև կոճակներով կարողանանք ուրեմն այս տուփը շարժել։ Ուրեմն մեզ պետք է նախ եւ առաջ ավելացնել event listener, հա, այսպես ասած, նենց որ անում ենք ուրեմն document.attach կնայեք add event list listener որը ինչ event է, եկեք key down։ Երբ որ կոճակը ուրեմն մենք սեղմենք function, function այդ ժամանակ ինչ ենք անում, դե եկեք ուրեմն data.x-ը ուղակի ամեն անգամ մենք որևէ կոճակ սեղմենք, շարժենք աջ 10-ով, պլյուս հավասարա 10, ասենք թե, եկեք ուղակի ստուգենք աշխատի, ոչ, չի աշխատի, հա այս է, աշխատեց, տեսնում եք չէ, ծանկացած կոճակ, որ սխմում եմ, ծանկացած, Ինքը ոնց որ անում է մի քիչ-քիչ աճ, ու 10-ով։ Իհարկե ավելի հարթ կլիներ, եթե անեինք 1-ով, բայց այդ ժամանակ պատկերացրեք, եթե ես ուզենամ ուրեմն իրեն շարժեմ դեպի աճ 10 պիքսել, ես պետք է անընդհատ սենց սխմեմ, սխմեմ, սխմեմ, սխմեմ, հիմա անընդհատ սենց սխմում եմ, որպեսզի ինքը շարժվի։ Կհոգնեմ տենց։ Առաջարկում եմ երկրորդ տարբերակ։ Երբ որ ուրեմն կոճակը սխմած լինի, ինքը սկսի շարժել, հենց կոճակը թողեմ, ինքը ստոպ տա։ Հմ Ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն կարելի է ուրեմն data-ին ավելացնել x delta, որ թող սկսի 0-ով։ Եվ ստեղ update-ի ժամանակ sense անենք data.x-ը թող plus հավասար լինի data.x delta։ Հիմա x delta-ն 0 է, չէ՞։ Հենց որ update-ի ժամանակ անընդհատ կլինի 0 գումարած եղած x-ը, հենց որ x-ը չի փոխվի։ Բայց այն պահից, երբ որ մենք կոճակը սեղմենք, եկեք data.xdelta-ն դարձնենք 1։ Okay, հիմա հենց կոճակ սխմեմ, ինքը սկսի շարժվել, նայեք ստեղ։ Պատրաստ։ Ուրեմն մի մի բան, որ պետք է անպայման մի հատ կլիկ անեք ստեղ, նոր կոճակը սեղմեք, okay? Որտեվ եթե կոճակը ուղակի սկսեք սեղմել, ինքը browser-ը կկարծի, որ ստեղ նկատի ունեք կոճակը, ոչ թե ստեղ։ Okay, ստեղ եթե կոճակ սեղմեմ, ստեղ աշխատում։ Որպեսզի ստեղ աշխատի, պետք է ստեղ կլիկ անեմ մի հատ, այ հիմա կոճակը սեղմեցի ու ինքը թռավ։ Տեսնում եք, ինքը ոնց է շարժվում։ Հիմա լավ կլինի, որ այն պայից, երբ որ ես թողեմ կոճակը, ինքը stop տա։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Դե ընդհանրապես կարելի է էլի event listener ավելացնել document.add event listener listener որը ուրեմն key up, երբ որ կոճակը բարձանավերև, տակ, function, ու այդ ժամանակ եկեք վերադարձնենք x delta-ն 0-ի, data.x delta թող լինի 0, okay, հիմա ուրեմն կտեսնեք, որ ուրեմն ես հիմա աչ եմ տանում, պահում եմ, աչ եմ տանում, պահում եմ, աչ եմ տանում, պահում եմ, okay, Okay, շատ լավ։ Իսկ ինչպես կարող ենք ոնց որ տարբերենք։ Սա ցանկացած կոճակ, եթե ես սխմեմ, ինքը կսի շարժվել եւ եթե այդ կոճակը թողեմ, ստոպ կտա, բայց եկեք տարբերենք աջ կոճակը ձախ կոճակից, okay։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Դե բարձվում է ստեղ մենք ստանում ենք մի հատ object, event object, որի վրա կա լիքը ինֆորմացիա։ Եկեք ուսումնասիրենք այդ ինֆորմացիան, ոնց որ եկեք ստեղ դնենք debugger։ <coughs> Կներեք, աշխատացնենք Հիմա կոճակը հենց սխմեմ, ահա, մտանք debugger-ի մեջ, ես debugger-ի տեքստը մի քիչ մեծացնեմ ձեզ համար, քիչ բարձրացնեմ։ Okay. Այս event-ն է, event object-ն է, չէ, ինքը ունի լիքը ինֆորմացիա, որից մեկը, ինչպես տեսնում եք, code, այս տեքստն է, arrow right։ Okay, այսինքն հղում դեպի աճ։ Arrow right, այսինքն եթե այստեղ կարող ենք ամենք փաստորեն, եթե if event.code նույնն է ինչպես որ arrow right, ապա այդ ժամանակ եկեք x delta-ն դարձնենք 1։ Իսկ եթե ձախ լիներ ինչ կանենք, դա դե այդ ժամանակ կարող ենք դարձնենք -1, որպեսզի անընդհատ x-ը կչանա 1-ով ու գնա դե հակառակ կողմը։ Նենց որ else if event.code հավասար է arrow left ապա այդ ժամանակ եկեք դարձնենք data.x delta-ն minus 1։ Աշխատացնենք, Հիմա ուրեմն ստա եթե աջ գնամ, աջ է գնում, ձախ եմ սխվում, ձախ է գնում։ Տեսնում եք։ Հիմա կարող եմ իրան ղեկավարեմ դեպի աջ կամ դեպի ձախ։ Եթե ուզում եմ ավելի արագ շարժվի, արագությունը ավելի արագ դնի, լինի, ես կարող եմ ոչ թե 1 դարձնեմ, այլ ասենք թե 5 կամ -5։ Հիմա որ աշխատացնեմ, Հիմա շատ ավելի արագ է շարժվում, ինչպես տեսնում եք, եւ նման մի բան arrow up, arrow down-ով մենք նաեւ կարող ենք ղեկավարենք վերև ներքև։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք մի հատ տուփ, որին կարող ենք ղեկավարենք կոճակներով, հա, վերև ներքև, աջ ցախ եւ այլն, որպեսզի ինքը շարժվի դաշտով։ Հետարքիր է։ Նաև կարող ենք ստանալ event-ներ, երբ որ ուրիշ կոճակներ են սխմվում, որպեսզի օրինակ ինքը կրակի Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք մի հատ հերոս, որը շարժվում է, այս այս այս concept tube նկարենք, կարող ենք տանկ նկարենք, օրինակ, որին շարժում ենք մենք, եւ օրինակ ուրիշ կոճակ սխմելով այդ տանկը սկսի կրակել։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն, դուք մոտավորապես պատկերացնում եք ինչ կարելի է այս կոդով անել։ Բայց ուզում եմ, որ խնդրում եմ ուսումնասիրեք այս քանը, տեսեք ինչ տիպի event-ներ կան, ոնց կարելի է իրենց հետ մի քիչ խաղալ տարբեր օբյեկտներ շարժել, տարբեր օբյեկտներ animate անել, որ գնան գան եւ այլն։ Եվ ապագա վիդեոներում կանենք ավելի նենց հետաքրքիր բաներ։ Այդքան է այս բանին, շատ շնորհակալություն, շուտով կհանդիպենք։